the Guernsey. Eh, la la la la la la la. Vem Que bosta. Desfez todinho. E o da outra mão também. Tá todo cagado. Bom é que só a faca daí. Ó. A ponta ali toda errada. Tava a hora seco já. Mas foi entrar no banho que ferrou. Vou ter que tirar e colar outro. Soltou todinho, ó.